Satellite. Ya miso. Satellite. Kati gwe nebote kampiona. Na zino zindi kati ntambulia muzangi na zera ziri monitored. It's the same device. Tuinja kunzita. Kakani nze mbamba. Ti once abaganda bakugana abanyankole balulina. Mm. Once a disease that blocks the nostrils of a dog olunatawambwaomuzibanyindo the nostrils of any government in the intelligence services tekyawunyiriza gavumenti yonna kasa intelligence services zayo zibeera block hmm. nezibeera captured by the mafias eba ewedde bwebakuba ku 11s september babakuba hmm. eh, hmm. bush did not suck any of his intelligence, intelligence chiefs. What he had, kitulaba mubanga tukubankube bazekubira pentagoni naye ne bagiyingira mu afaamu kakaaga enyindo tekya bali baayina okuva ku olwo abasajja bano baayika americans lost their liberties americans bush was forced to create prisons in Eastern Europe because any terrorist who landed on American soil would enjoy American liberty. Under the circumstances, President Seven Mwamagazi Chinga Intelligence Network ye uh, etagala uh, uh, kati eri captured by Andika kati bwe kibanga ali ku regionalization mm. nti akulu ye head wa intelligence. Nimana eh, kati waweko bali eko. Akulu has eh. yes. Ye fakulu is your daughter. But does it benefit the Acholis, the Rangis? to get a nanny performer make him make her an ambassador why do you believe nti this is a high rank rank officer who cannot perform nze abantu abo sibawalana nakalema nogenda okukwata emisango gya nakalema gyonna bakutte bonna babatadde kubanga nakalema was being used to get rid of byandaala wasacquitted nga mpandiisa akatabo mali nga simulabangako ive hmm. never seen mali and these people don't ring me i said malinga is innocent naye kiwandika mukatabo abanyambi malinga did not ring me and ihear some people gan collect money from them naye hmm. was acquitted Ah, malinga bwali owa bank of uganda nakalima neyeuba nakalima neyebajakala nakalima neyebamba that extra man extra man polited where, where was it the extra luggage one belonged to mandela another one belonged to mbire we never intervene ekifo nebakitwala nebadduka baani bano banasali bane bamuteeka wali bantu bonna byandala bane bamuteeka wali anti nkugambye hmm. the luggage which was perceived to be extra money printed mm. were identified at the airport and these were identified now how can a chattered plane that is bringing money then divert to britain mm. tupiki mbire wanudde mbire andi andi mandira urubiarin nakolenga bali okuba muteke mukabanga nza muwake sente zali zileta amuwake ngefu sente ah, yes eh, Yes, ah, I'm working when the next president eh. comes to me, I will tell him that I am an expert in two areas. communication kakati nalabye mukwano gwange obufuno ngaagamba nti kadaga asisinkanye aba islamic money naye yatusuubiza eddagala covid afuno ofuno yuwa my friend i respect ofuno kadaga took the professor nazir is only because this man has not brought my books the vehicle is i wrote a book covid mafia Um, what often has failed to understand these people manufactured sanitizers covid atenze tebampa sente they don't give him money one would think nze njagala kukolera ggwanga lino why nkolera museveni nga muntu tokubira nkubanenkubasomu tokubanyodo nekota bata okuba semu yange am eh. preserving myself for future deployment kakati ofuno yagambye ngaakuba kadaaga nti atuletedde abaisamic bank nti naye yayogera eddagala lya covid yes one at that time the medicine available was sanitizers covid baliyita batya n'oyo omusajja baga nti atunda magongola nti atunda ngano tulina omuvubuka waffe hassan kyakulaga ye ali mu america chemist akola ddagala mu america hmm. naleeta profesa naziiru baali bamuganya okulaba museven ababbi kadaga namukwata namutwale bwa pulezidenti ababbi waliwo woteri ekalanga lumala kusasulayo dola emitkumi okulaba museven ekiro kakati what ofon is factual ofono let magola take you to, to matuga this factory that is going to manufacture drugs because of katagazi intervention to take a professional first manufactured conavir after conavir they, they have a, a complex a, a drug factory that will produce for american market onfono hmm. yatwikirire nemutunulira myairespectfono of all of people bakoba baani ofono bamubba ofono would have been an effective minister of information ntisobola kukola nti oyina mitingmu bali munsi hmm. mulimu nabakoba mulimu ogwanga you invite me i don't go am above those people am more senior tioliese dombo aa ebyo nebimala ejja nocannot be palatoni kamanda <laughs> sibiringiramu abo abo bajuniya bangeono nanyini buyinza yali alowooza mbw ajja kunjsigendayo nti oyise kusaasira oyise fulufiga oyise bano nti nange emirundi onteekamu watiodnaut kusaasira tamala emirundi ani fulufiga uh, buki man eh, eh, what is the old man out natta buuku tuyinza kubiyita then why did i go to makerere to get a degree in political science sinza kgendayo apo tobampitamu ah, yes tobiyinza ono omukulu yalowooza mbw ajja konjoga kana akasajja kamanika akajiji nekakola buli kintu kyonna pologulamu zambu ŋende nakusikabala nekajiji simubala nemulabakuwano nono nanyini buyinza namulabako nga ayina engatto yalumwa you see nze am a very arrogant man because i come from a very rich family tonjogera mubyamu ebyo kakati nkugamba hmm. nti ofuno yagudde akataka ofuno says because kataka nalabye siramu smesamus mbukataka yayimba nedda ofuno you have all the facilities you go matuga and find a complex the COVID, conavir was one of, at that time we didn't know how to prevent covid-19 naye bebasooka okukola gundi nga yonly even now byemwogera mu kiwa yamwiriwa kiwa yamwiriwa gyemwalonkingira mu president nemuba kakati akitegeeza kadaga stiru standi kadaga at that time hey. it was uh, uh, santizers this man had been frustrated by diana nekonekokozakoina omuntu okukolinga ebuluka akaina omutako konaviru at that time the only solution we had towards covid-19 was santizers Kadaga, this man had been frustrated. And Kadaga take the, took the money to the president. The money was, the, I have written documents where ministry officials were informed that Dr. Nasiru, an expert, kubaka kati abantu babuuza is covid-19 virus omanyi mafuguli mm. was an, a, a professor of chemistry mm. kati bwosoma viruses a virus weakens as long as it touches more people that was mafugurizi ajumere mm -hmm. but this is not a virus covid-19 is not a virus a virus this virus covid-19 can strike you several times ekomawo evirus tekomawo evirus weakens kakati omusajja waffe munauganda gwe tulina ebweru yekyakulaga hasan kyagulakaize musoga maani mm. yeyasoma viruses era yeyaleeta oyo omusajja nkatole matugga before you undermine kadaga that kadaga was eraya ofonopondo get time and go to matugga and see this complex mm. we have a factory before they, they manufactured the drugs for american markets temutya temutya mwemuli babbi nedwaliro ne factory yekola gundi e, e, eddagala eriweweza ku sirimu eri mu uganda have you ever seen this woman ishere ngaalinyeeyo kolitekamikos have you ever seen diana going there eh, uh, uh, bwei kyabwe tebakikwatako balina kubba kakati ofono eh. i fight you with ofono but ofono you treated let me explain to youbamukozesa ah, ah, ate talina ekyafunamu nyinza okukubira akatambi ngaofuna abaga nti mumpadde ki am eh? living in ramusacod house i drink two bottles of be a day ofono nange tetusobola kulwanagana but ofono eh, let ofono eh. before yataaka kadaaga mm. over islamic banking get time spare time and go to matuga or you go to eh, eh, ono omusajja gwe baali bugaa nti mubbi akola eŋŋano is not a poor man hmm, aa eh, ah, ah, nkugamba nti ono omusajja magoola hmm. bamuvumanga nti is a coneman magoola akola eŋŋano magoola yakwatagana n'omusogo ono kyakulaga hasan ekyakulaga the united states is an expert on viruses kakati eddwaliro factory jeria matuga and even the president expected it it is for expert market and nkugambye nti these people don't package this wit i'm telling you mm. that in the next government i will help the president ngana intelligence officer o a communication officer mugavumenti eriddako eno nedda eno erimu obujozi eno banya ku mitwe gy'abantu eno batujoga tunyala ku mutwe mulimu omukaaja ogo abantu eh, ate bwetajje kati amuyanga goodness in politics is being young kakati eyo nebeemu abantu kimanyi i hit you when you are arrogant omukyalo nayogerera amagye rangami mm. nakagenda mukifo njagala nkusinkana kuba nabuulidde omukyalo nemugamba ti purezidenti museveni agenda kulayira tuyina ebbaani enuuzi bwe abamerika bebakuteekako travel ban hmm. every country fears you but museveni nabagamba nti president museveni is the most celebrity diplomat for uganda tubadde naye nga bulimi yabikola aka today hmm. museveni naye afunye problems ti abaana bonenye gavumenti ye tosobola kugamba nti mu uganda mu abantu asatu mu babiri who are facing charges in Serena via Zoom for export, extracting and selling human organs. Tusobole kikkiriza. Kaakati anti kye nkubuulira yabatadde ne kuteesa yabo bwazze n'entu yabo nabadde mbulaba mu miti nga butudde muyina gye mulaga miyo gye mulaga tanfuga kati kati yende katugende tulaba owempaka akunama ebiri nja kulabako ngaotemba enyonyi wanjogano pulezidenti yalagira ba 5 billion nkole ne factory nkole naki naziwamba nekodiro sente nali ngenda kukola kampeni nekazeregamu akalina omuntu okukalinga olugosi kakati 5 billion danguli 5 muzete wange mbattireyo bwemubamwagala bakwata sente bazimbe what are we buying nebagala banzite ekiro ne yamugambye nti muzeze mbattireyo 35 billion if it belongs to me put it on my account no negotiations no bargaining no meeting siribasinkanako eh. munsimuka buli ne muggulu <laughs> kakati nkugamba <laughs> eh. when we come because the noses of a dog have been killed omukyalo oyo namugambye sinza ekyenkuwalanira namaka ekyengera omwami we kyasanku mumanyi newaabwe gye bamuzaala oyo omukyala mumanyi alinaobamukyala wegomba naye namugambye nti bamafiya bajja kukukozesa nnyo kubanga gwe byoyogera tebifaanana byakulayije tebifaanana byakalemere gwe bakwetolera that's how they do uh, uh, uh, bajoga kakati kanko the president mm. has invited his colleagues why because a presidential swearing ceremony is like a, a summit te uganda tutaddemu pta mu uganda tutaddemu east african community mu uganda neswearing in ceremony swearing ceremony hmm. eringa bwolaba abaganda bwetubeera mu lumbe ani akulamiriza ti bulaba buna busajja bukulu bwebikuubu bulukanzu bujooga abantu eh. kiriza olombe mulwabye <laughs> nga wajjanya gwenkuyoola gwe lukanzu nze mbamanyi nze mukulu wange yabamanyi nti ogaana okwa byolumba esikwebitikko gwe nebane nkufulumya ensisi wajjanjaba ku mulwadde wendi yapiya wendi yapiya nze sikoerepublican i don't believe in culture exploiting culture if you want to exploit me natula wansi njagala emboza enamu nembozi enfumbe naki nemotoka tolina mubazi tukulu musajja gwe omukulu wekika simanyi owesiga owolunyiriri owetabali owenkulukuku gwetolina abaana babakugulira motoka nodira abantu abali mulumbe mbugulira motoka njagala enyama embuzi njagala enyama enkaliku njagala enyama kubiki genda gasiyawo kakati nze i dont believe in an exoitative gund am republican by nature kakati nkugamba nti omukyala ono namugambe nti yefu museveni we have a, a, a, a travel ban rolling under our neck. Mwataba UPDF, not the police, bwemuva yo ne mugamba nti mu Kampala mulimu abategese eh, hey, okulemesa okulayira kwa president mm. you would say Ali Shahab. Oba era kyoyita ekirala. Naye bw'ogamba bano ab'ebipande ebiri mu Luganda. abaana batudde makerere babiwandikakati gwe ugenda kanga abantu bapulezidenti bonna kubanga pulezidenti wa bapulezidenti bonna abajja wano buli embasy fast secretary embega they have to communicate nabagamba nti i was summoned to a nigerian court to give evidence why their Minister of Foreign Affairs allowed uh, Goodluck to come here. Ababesiji bakubwa. genda akiru ya generalist ya Museveni akapopula ngayogere kololo let us change the luncheon from Entebbe to the national conference center nategeera nti akira agenze that museven can change the luncheon invite these people kubaluguudo baluwambi nategeera nti onakulaanti eh, eh, president museven tebamutegeera mu political sias tulina abantu babika bina tulina a realist like me Mm. nti museveni tasobola kukkiriza besiye kumukyusiza venu museveni tasobola kukkirizanti eh. bobi waini eh. bano beyawangudde nti beyawangudde bajja mukola ki nti kubanga omukazi omuwala gobadde oyagala bamuwasiza ogenda otabangula embaga bakubira mukidaala I am a realist. I can detect it, predict it, anybody's reaction. nti oyo mukazi akero yagamba pulezidenti tiveyo ekiwuke pulezidenti museveni nti bagala kundaganga simanyisipayi wa rwanda nkasajja gwe mwebusajja mwe muwunyamuwunyamwe mwenjabaku paka kabuli paka kabuli busajja mwenjabakuba paka kabuli paka kabuli no negotiations 5 billion put it on my account no, no negotiation tell meeting kakati nkugamba mm. oh, gondi president museveni bamubuulira besige yali bweru nakola omukolo tilwakomawo mu uganda lwalayira because besige was overestimating himself besige habas person, personal vendetta against Museveni. Kakati, aa. Besi yali bweru. N'agamba nti bamuleke bweru eh. abantu beegugunge. Museveni was told, I was not far from him. But Kenya Airways has refused to, to, to, to bring Museveni, to, to bring uh, Besi to Entebbe. Why? because of functions. Museveni said, we fought for freedom. There is no Ugandan who should remain outside because of a function in Uganda. Let Kenyan Airways bring a base, check out and go home. Besige violated Museveni's hospitality. Goodwill. Yajane Winnie balemera kubayita ababiri when the president was invited to address hmm. a meeting of senior executives in nairobi this is when besigye declared himself a blind man era omukono gwa museveni gufe besigye kale personal vendata against museveni tugenda okutuuka ye kenya hmm. nga bagamba museveni kuisa omanye ebyo ebigundi byebookya wafula hadigoni aliya nebagula airtime museveni kwisha museveni kwisha nabiraba nku tv president when museveni arrived in nairobi nagenda mu hotel the same hotel where he had gone to reconcile the warring parties in kenya museveni with the go to kenya when kenya was burning when everybody was watching musobe twagenda namukago plane kago plane musobe nga alina okugulu kumu kulimu ngatto ndala nokugulu kumu kulimu ngatto to save kenya from burning musobe niestablish state house in the hotel i forgotten kati talina minister nogu I declared, I appointed myself Minister of Foreign Affairs. And I addressed a press conference in Nairobi. Huh? I addressed a press conference in Nairobi as Minister of Foreign Affairs. Nebakomawo one. Nebanteshako mu cabinet. Museveni abagamba, leave him alone. They appointed an official spokesman, Ngabanwanyisa. Kakati? President, ah, uh -uh. Ah, Namula Banga Our ministers must be use like wheelbarrows mm. we went to, to sri lanka nga aline mukyala we nasigning edagano and i don't know whether they are valid we did not have a minister ni sri lanka e? era president museveni yayingira ekimotoka baali bakolera abavubuka uh, one of the projects museveni yayingira ekimotoka ekifu abavubuka bayola ebimotoka ebikadde bikolamu empya eproject nabuuza kananasani kananasani yali gundi eh. mm. ah, waffe ayi yalinga ambasada waffe nemubuuza museveni bamuwa projekiti yabavubuka but because i was not accompanied by anybody why people set house nalema yali ebyo tabitegeera amanyi byantini kusumba capati eh. amanyi capati yakulira mugundi mukantindi zamaje nti kinkubulya kati omuleeta abeete sekeritale eyetundanga capati sumbusa wama eyo erimu omunyo oba terimu enganewetwabudaalon hmm? tewaliwo minisita mulala nga protoco zetusaininga zonna pulezidenti bamuteeka mukimotoka ekifu aiprotestat bakimutekamu nakitambuliramu kakati nkugamba ensiriranka kakati nkugamba nti what is happening now bwogamba abantu ti updf ezudde tewaliwo abaagala okusabotaginga kakati what will be the reaction of updf they will deploy tukita reverse when mm. updf deploys heavily in the city omugole awasiza omukazi aliko emundu aba teyamuba tubakubireko muluganda but this young woman ranga me ababye mubbe eh, yes kitofu the woman ranga me the spokesperson of updf and i said i don't know you but what i'm telling you why don't you consult me because i'm a major expert sikyakola mu gavumenti pemi mone eritaina yamwerise siridda mu gavumenti ya museveni i can work in this council toilet nayesidamubwajozibano obwana obujozi nsi nebukunyaka omute nebukunyalako kubanga wemba nkola musitekanso toiret hmm. bwemba nina toire pepa n'amazzi apama yagenda eh. afuka yagenda omukono akunyalako bano bonna nebakunyalako ebrain manlekemi ape mustatehousetumukubya mumawulire tumukoleza ekisiridamukolanamu neva in my life nswere empunu eh? balinda ebeera kaseguka kakati nkugamba ofono tamanyi kyayogera because kadaga kan take journalist tumatuga kadagas intervention help us to create mm. sanitation when you say a chua there was no chua at that time the only chua at that time kale olwokutu disappointed me because I had a, lo a lot of respect for Kalolo Kulutu. Mm. And what Kalolo Kulutu doesn't know, she has written the books. The moment you, write, media. The moment you write books, mm. then you must maintain your books. Otherwise, they can be withdrawn from the books of service. Kalolo Kulutu Yagambi. to confirm one of the signs that uganda is peaceful the refugees in 1979 at the liberation mm. many ugandans from west nile fled to sudan where was fierce fighting could, could, could their cultures the of Sudan have said that Sudan is peaceful because Ugandans are running towards us. No. When Museveni took over in 1986, half a million Ugandans fled to southern Sudan, where there was fierce fighting. What Kalolo Kurut doesn't understand is that he's comparing southern Sudan to our country. those who flee from Uganda, if you use refugees, mm. how many refugees are we having from Kenya now? In 2007, many Kenyans fled to Uganda, near the border. If you ask today, how many Rwandans are fleeing to Uganda now? Kagame closed the border. How many Tanzanian refugees do we have in Uganda at Mutukula? So if you use as a yardstick as a yardstick mm. for refugees mm. you hit yourself i wouldn't expect a woman are you comparing because a man can run from a burning house to a cannibal's house What's a woman who is mm. being battered by his wife by her husband to death can go can enter into a bachelor's ha, ha, is to save life now not what happened is kakati yona yakulutu yakubiddwa netujja tusanga pasta senyonga pasta senyonga akuba bapasta banne ne pasta senyonga of all the pastors we have in uganda pasta senyonga was arrested by, for molesting a girl gwe yatula naye ku nyonyi tewali pasta wa uganda yali akikoalaba bisambi bya mwana natandika obitigaatigayandibadde yasirikadda Pastor Senyonga does not have moral any moral authority to mm. attack any pastor in Uganda. Pastor Senyonga was distributing relief ebifaanagana nebya national task force when the national task force closed is he distributing relief he must be arrested by stealing from the national eh, task force lie pastor senyonga lie like an envelope don't provoke other pastors you have moral questions moral more than other senyonga is a man who didn't stand up if we check your miracles are they miracles abagendeyo bagamba miracles ziriwa atubuliyeyo miracle mutijinonakolayo nakonaivinga nabali abamuwa emmere tuchase me in fact had directed the local defense man to shoot me yeah. if senyonga doesn't know i can demolish senyonga in a day senyonga don't attack other pastors you stink more mm. bwabeera ne presidentina yeyita owekitalo waliwo bapasita abaali awo bapasita abalina be batta give evidence senyonga will be arrested for considering evidence if you know pastors who are killing people report why them neyeyita owekitalo toyina kitalo kyonna you are just being usakand you see these people once they use the drop you mm. kati bagende wa senyonga nga balowooza nti senyonga kaninalinja kuba senyonga mutte nalinja kuba kaliisa kati kaliisa namutestinze nemukubira essimu kaliisa nalowooza njaga kudda kuki kozi njagala kumanya oba essimu yekola kaliisa byonna byewayogedde nabitegedde yatudde nabo nobusiru mm. mbutesinga bwenti nembuba nebuyingira nembuba nebuyingira nembuba nga nze mirundi wena nkugambye nti gavumenti ya museveni siriddamu gikoleramu ekyo nkiwandiise olwaleero lno nekikakasa i can work in a city council toilet public toilet because if i have a toilet paper and water where would the qualove naye nakujoga omukono akujoga buno bwaina nkujoga toyapusi nekujoga nakalema nakujoga yakaula mukani nolwiso nakujoga nani nakujoga wait for gundi kakati nkubulya negamba mm. nti all of these ones have affected government delivery nti omuliro gwebuddo nabagambye me, MISO has all the technologies. I will reserve this important information I have for the future government. All of those people are burning schools. All of those people are killing people for organs will be arrested. The future government kandi nkubulire omukubaali bagala obusika bamujimbi mm. bamujimbi atagala atagala for me eh. what is important is not the burning of schools you are talking about buddo i had children in buddo not this one bulange was gutted by fire de ridiki kanso ngosi damiano lubeka akulu Museveni's daughter Akulu has never produced a single culprit. That's what I'm wondering. In his, because he is sitting yes, one of them will be a witness. I'm working for a future government by gathering information. most of these people who are committing these crimes mbabuulire mmwe died in, I mean, assassinated Lum in 1978. In 1986, the government, this government, instituted an inquiry, a probe into human rights violations from 1966 to 86 paulo muwanga when paulo muwanga mm, when paulo muwanga was appealing before this blow he exchanged bit words with nagenda but paulo muwanga in his conclusion he said if a similar probe is instituted against this government it will come up with a startling evidence who could expect seven Museveni's government, the president when he came in 1986, he said, a needle could not disappear in our family. If a needle disappeared, we could turn matrices. But you say How can you put people in cupboards? kiki how can a person disappear but we see <laughs> we see a minister of internal affairs whoise eno mm. exchanging deferring on who uh, in custod released and who have disappeared are you are you making a balance seat a balance sheet credit and credit you are talking about human being who have left who have let museveni down amin did not kill people for export mm. Obote did not kill people for export. We have 30 people who are facing criminal charges on Zoom, on Zoom mm. by the International Criminal Court for killing Ugandans and exporting their... And they are here in Kampala. It is as if a, nothing is happening. Aba, aba, aba, Eranze mu byafaayo by'ensi have come up in political science have come up with the two statements. statements ziri satu hmm. kirunda kiva ejinya inisbok kirunda kiva ejinya inisbok the crisis of no confidence he narrates how kyabazinga nadiope helepetiobote to consolidate himself he even ferret na ligisatidere upcdere gesi tumbale tu age out kakonge tuwere kitiyimingira obati oh, upc people wanted inadiope to be vice president mm. but obati wanted to demolish buganda kingdom mm. that's why he ruwad mutesa to become era nabaganda nti oli ekitibwa kya buganda kigambo ah, anira afuge uganda yonna naffe nga tumwesiga toyinza kugamba mm. asaanira afuge buganda yonna no bakikyusa bukafutashubiriyeson was the age the ambition that the kabaka ululuulu mutesa yagaa ntinga naffe bwetumwesiga museveni siyasosa okwetekawo bakabaka Mutesha yagamba ti if you relate federal ku Kabaka let all of their areas create Kabakas it was Mutesha's suggestion kakati nkuma ti obote abantu PC bali balinze Nadiope mm. Mm-hmm. okubeera president wa Uganda obote nalangirira erinnya lya Mutesha Nechon, when you go to the records, mm -hmm. Nechon stood up and protested, said, I cannot elect this man. Mm he was fighting uganda's independence now that mutesa now that he, you have brought one name are not vote baganda did not know how could john a brother to obert reject said I, i'm going to abstain webamala okulonda oberti nadiope yagenda ewobert eh, namukwata ebitoki you promised vice president where is it the president where is it obatanda pressure nga amubimbi ejovu <laughs> obate created the post of vice presidents tunadiope nadiope yakwata obate ebitoji <laughs> nabimbi obate ejovu nadiope omusoka omusoka abasoka tibakaleta abo bakadaga omusoka na lyope yakwata obete ebitoji mu palament namuga ekifo kyange okigabye nalobutini hmm, bamubimbi ejo vu yali amutirawo nakikuratinga namuga afdnu the pose of the vice president <laughs> naye kirunda kimeji yehis book mm. he says obete sirinaliope with the other ministers and i said i writing of my books that only secretary general who has not tried to usurp the powers or to undermine Museveni is Lumumba and Chirunda Chife and Rhodesia Kirunda. Obote fought Kakonge and liberated him with the grace of Yimingira. Yimingira mm. connived with the Mengo people in 66 to take a power. Obote, when he sacked Grace Yimingira, appointed Felix Onama. Mm. Felix Onama connived with Idi Amin to overthrow but. Mm. Luwelta Kirunda became the Secretary General mm. of UPC. Luwelta Kirunda never connived with Muwanga to overthrow but. Museveni brought Mbabazi. Mbabazi almost took him, almost grabbed his power. Mm. The only Secretary General who have not tried to usurp to undermine their bosses Lumumba we don't have a presence ambitions because in communist countries ekyokikaziyatbakikubaobwaledpepe hmm, bwakuba mbulumumbazebadegasinikisintu nkuba nenkutirawo ba nenkwasa omutwe tudisoyi mayimaleki kati bagenje nebajinga ekifaananyi nga ndinoona omukazi bamuyitaani gundi mukazi wattu bamuyitaani gundimukazi oyo bagamba omukyayina ayagala obwagundi ayagala obwa deputy eh, speaker kikamuze from teso omukazi oyo kagati twali tuva wakibuole nga era tenti oziraba nenyumba ogiraba nenyimirira omubuuzaako hmm. bankubye nga mukutte bwendi mai marages netwabo amarages netwabowono mukama nawe ubetebamwitani ono mchala ah, amungi mm, oh, kati olio eh. mchala vamwita amungi ate amungi amungi ensobi jeyakoze eh. <laughs> yagambi that is my brother ah, ah. eh. awoba obaguddemu baba kuwambye nze bonna kakati nkubuulize kadaga came and visited me when i kapulezidenti atutumyeyo nenankabirwa naye katerega gwe twali tugenda naye nabba sente zaffe nankabirwa yampa dola ze ebikumi bimeka tusurvive nali zimutwalira nagana nagana ozikkiriza samulaby ejjo gundi eh, musumba kemutumi to visit my mother lumumba blanket to my mother kankunda kakati nze emikisa gyange gyonna hmm. nina mubakazi saalisomye naye muganda wange eh, ze bwemba nkubulidde mirakozi zange tibano abaana tebansobola the wife of my elder brother sali hmm. yansomesaku mu 75 yali azze nga mina etaddewo litrace campaign tusomesa abaana ngeni kalagwa mm. bino mm. museveni byakola amini yabitandika obwete nateekawo community centers abakadde babasomesa maama wakaseeke ndeba naba banka yajjanga ewaffe mukyalo okusomesa abakadde nga my mother webatuukirako very influence woman kakati omukyalo oyo laba bwagende nairobi gyebasomeranga sekuriteriyeki hmm. nasangayo buratha wange nebafumbirigano kakati buratha wange amuleete wakoleki amulabe waka bamulabe nze nali nfunye makisi bikumi bibiri mwaka fasi guredi yali ku bibiri mukumi tutere awo intelligent iwos musa mukyalo ninge nakola amagende tanzania kakati omukyala bwajja ewaka nebamugamba nti sezaala bamwita mirundi mm. nebamwanjulira bapalensi ba nagamba naye waliwo omwana gwe nasomesaako mm. nga bamwita mirundi ava wano ti aliwa nze am avery humble man when it comes to women i respect them they like my mothers mm. kakati yava bagamba nga ndi mumagendo tanzania nagamba mukulu wange muganda woyo mugezi nnyo mujje mu magenda asome i was educated because of my kale amusazeewa jajjange yawasa ku kyalo azaale kitange sembuya hmm. mu 1918 naafe mu 1923 nensanga omuwala mu kampala nemuwasa ngava mu famiry eyo era abaana bange bane babadde bakwakudde kabala kange kana akatakadda kuona hey, eh. Eh, tebiba byuma byange babadde bakatuta <laughs> kati nkugamba nze mbagatumalirize nensonga eh. kubanga tuyinza kubanga obudde butuweddeko obwa cabinet njala nkubireko komanye nawuliddeko nti kyeka mukwano gwaffe nobert mao abika museveni is reducing Ezekiel chapter 21 and he must prepare for the consequences. Opposition yinza kuyingira. Why? Because a reshuffle affects four people. A hopeful you have dropped the one who has been transferred from a lucrative ministry to another mm. bagenda bayomba museveni shodo prepare shodo have mitigative measures for this he's also merging parastatals kakati museveni ayina omukisa katonda yagumuwa tulina ekase eya organis if museveni appoints any minister for, who is facing charges of human trafficking then he will be supporting nti naye abikola ekyokubiri museveni this is love he must have service delivery bwekibanga gundi ono omukyala abadde mu energy mm. yagamba mbu njagala gundi mulwanyisa kuba njagala maama kafi naye kakati nina mugongo ki ogwo oguli kwono oguli kwono oguli kwono aa ah, ah, nkubuulira nkubuulidde no nze kubuulira bagenda okuvaamu eh. yefu museveni apointi kitutu yefu museveni hmm. apointi ono omukazi wa ministry ya heres yefu museveni returns kasaija and bahati Ye, kubanga kasaija and bahati cannot go to world bank kasaija and bahati n'amanyaga n'amanyaga ako ku world bank we granted kasa museveni akomyawo bahati nakomyawo kasaija nakomyawo kitutu nakomyawo achange museveni ministry na kubanga these are the areas mm. education tayinza gikwatako why if museveni makes changes in education ajja kuba embarasinze kakati kyayina okukolamu education kyayina okukola isfind hmm. out kibenge kibenge ayina munne sikakuza kibenge ayina munne muzeeyi omuntu anonya ministry si fast lady kibenge hmm. kibenge olunaku lumu kibenge kibenge minisita yinformation nabakoba tagisobola avhad tinabakoba bagenda mufuula exchief director we masaka buli site yonna gyebakolawo kakawunye eh. eh, nnyo akalinzi ako akawunye nnyo pulezidenti museveni efamire ye abajononyi bali abo akakawunyonyo nakanakalina obutw obukaabebanonyi ah, ah, ah, bwabataba okutira naleta kana kayina entwe naleta kayina entwe eringalofu y'omugaati those wa bin implicated abaddeforeign affairs naye onkulu nnyo museveni ayakukyusa mu foreign affairs goodness eh. honorable kutesa wants to retire oyo ajja kubeera wo bwati kasasisa wange ayingidde naye foreign affairs kasita museveni kasita museveni akomyawo bahati bahati noyo kasayija muwadi banka waliwo ekipande muwadi banka kasayija ndi bahati wanted ndi bahati wanted heresi akazi kalina ojivaamu education oyo yakolagana nono munne okulya esente zeduke sikakooza kibenge kibenge kibenge kibenge kibenge kibenge is very dangerous in education kibenge kibenge kibenge program omukulembeze wenkiwagiddwa kdb kyalenga tonto kati ali ku mutindo siyona kaleta hangova ate ah, ke kali katonta akafa akedda abasuubuzi mu kisanga ekiwatule oba ku 0752521282 ne 0782890 ziremu kyalenga ali mu maduuka ne supamaketi ne mabala wonna